आप एक वीडियो में मतलब आप प्रवचन में बोले थे कि अगर मंत्र के द्वारा तीन पुत्रों से अधिक पुत्र पैदा किया जाए तो वो महिला जो है आओ हाँ, कुंती का वचन है बैठी तो तीन पुत्र से पहले सूर्य पुत्र कर्ण भी तो मंत्र के द्वारा पैदा हुए थे बैठिए राजा पांडु की आज्ञा के अनुसार तीन पुत्रों की प्राप्ति हुई और कुंती के बचपन का नाम प्रथा था इसीलिए अर्जुन को पार्थ कहा गया है प्रथा के पुत्र होने के कारण पार्थ कहा गया दुर्वासा ऋषि ने मंत्र दिया था कुतूहलवश बालिका होने के कारण मंत्र का प्रयोग कर दिया उसके प्रभाव से भगवान सूर्य प्रकट हो गए उसके शील का पारण किए बिना योग बल से वही कर्ण के रूप में प्रकट हुए विधिवत विवाह होने पर परिस्थितिवश जब राजा पांडु मानवोचित रीति से संतान उत्पन्न नहीं कर सकते थे क्योंकि शापित थे तो कुंती ने एकांत में कहा यदि आपका आदेश हो तो मंत्र के माध्यम से वंश चल सकता है कर्ण की बात छिपाई गई पति की आज्ञा से उन्होंने धर्मराज का आवाहन किया उसी से युधिष्ठिर उत्पन्न हुए वायु तत्व का आवाहन किया उसी से भीम उत्पन्न हुए इंद्र के अनुग्रह से अर्जुन उत्पन्न हुए वहाँ का यह वचन है इसलिए वो तो प्रयोग के रूप में है यहाँ आदेश पूर्वक विधिवत तीन संतान की प्राप्ति हुई प्रकारांतर से उसी मंत्र के प्रभाव से माद्री के गर्भ से नकुल सहदेव की उत्पत्ति हुई कुंती के गर्भ से नहीं इसलिए कुंती का वचन अपने स्थान पर ठीक है और कोई प्रश्न